Welcome to the new Valorant game! Starring Rodrigo Duarte as Viper, Brimstone as himself, Brimstone, Led as Razy, Jennifer as Sage, and Ben Fox as Killjoy. Olha ele, Bem-vindos a mais um jogo de Valorant! onde Rodrigo Duarte é a Viper, o Brimstone é ele mesmo, o Brimstone, a Let é a Razy, a Jennifer é a Sage e não mais importante, o Benta Fox, que é o Killjoy. <laughs> Bienvenidos al joguito chamado Valorant, onde Rodrigo Dorate é Slevaipita, o Brimstone é o Carita, a Leti é a Raze, a Jenefita é a Seijita que curita a gente, e Benta Focus é a Killjojita. Este lugar é um é tributo à ciência. Alemão não sei falar, mas pode ser em chinês. One can time, a kilo koro, odego ruari, a wari, a ca a viper, a chiton pongoro a brainstorm, a groba, a brainstorm, a gobriga, lady, as crazy. Agora vamos parar, né? Vamos jogar.